የሚ 17 የትራንስፖርት ሄሊኮፕተሮችን በማደስ ዝግጁነትን በትልቁ ከማሳደግ ባለፈ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ በማስቀረት የቴክኖሎጂ ሽግግርን ማስፋት ችሏል። የአየር መከላከያ መሳሪያዎች ግልጭት በማስወገድ ራዳርና የሚሳኤል ዝግጁነት አቅምን በጥፍ በማሳደግ አስተማማኝ የአየር መከላከል ቁመት አገልግሏል። አየር መከላከል አስተዳደር የውጊያ አስተዳደር ነው። አቪዬሽን የአየር ቪአይፒ አውሮፕላኖችን አውግስታ የትራንስፖርት ሄሊኮፕተሮችን በተጨማሪነት ታድቋል። የቀዳሚ ኢትዮጵያውያን የአይን ብሌን የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድባችንን ጨምሮ በ mega ፕሮጀክቶቻችንን አስፈላጊ በሆኑ ወሳኝ ቦታዎች ወደ እግዚአብሔር ክልላችን አሁናኑሮ እንዲያደርግ ያየ is dynamic maneuver. This aircraft went through fundamental upgrade from analog to digital system by the Ethiopian Air Force. This is very important. የግሩፕ አንድ መቶ ሀያ ቲፒ አውሮፕላኖች ተመልሰው የቡድን ትርኢት አሳይተው ነው ያለፉ። ትርኢቱን የምንመለከት ይሆናል። እንደገና እንደ ንስር የተለያዩ ማኖቨር ትርኢቶችን በማሳየት ላይ ይገኛል። የግሮፕ 120 ቲፒ Give a big round of applause. እጅግ አስደማሚ ትርኢት ነው። ይህ አውሮፕላን በሀገራችን ቁጥር አንድ ተመራጭ ለመሆን የበቃው እጅግ አስደናሚ የሆነ ተላላፊነትና ቁጥጥር ሲገኝ Carried by the solo by Group 120 TP. Special show. fly upside down. Mas tem alternativa também? ሀገራችን ደግሞ አየር ክልላችንን አናፍቅ ሰማዩም የኛ ነው ይሆናል። ሁሉንም እጅግ አድርገና መኖሪያዎች ምቹ የመኖሪያ አካባቢ እንዲሆኑ እጅግ የላቀ ስራ ሰርቷል። The organization squadron of S39 has ይገባቸዋል። ለዚያም ነው ለታላቅ ሀገር የሚመጥን ታላቅ አየር ኃይል በመገንባት ላያቸው ውስጥ ለመብረር ተፈጠር፣ ለመፋለም ብረት፣ ለማሸነፍ ተፋለም የሚሉት In conclusion, our motto on Ethiopian Air Force is a great Air Force for our great nation. Our final display is a spectacular state-of-the-art combat road show. aircraft of this type have uh, no vehicle from remote terminal. Please enjoy the final stage of our የኢፌድሪ አየር ኃይል ዘመኑን በሚመጥን መልኩ የገዘፈ አየር ኃይል ለመገንባት በሚያስችል አኳል የታጠቃቸውና ፍቱንነታቸው የተረጋገጡ የሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች ናቸው በአሁኑ ጊዜ ትርኢት በማሳየት ላይ የሚገኝ ይህ ሮድ ለራሳት ምቹ ከባቢ ከመፍጠር አንጻር አካባቢው እንደተመለከታችሁ ስትገቡ እጅግ መቀየር እየቻለ ነው። በዚህ ደግሞ ለብዙዎቻችን ተቋማት ተሞክሮ መሆን የሚችል ነው። የኢፌድሪ አየር ነው። ለሁላችን ይታወቃል። በጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች በአብዛኛው በተለምዶ በላይነሽ አመድ የተባለ ስራ እንሰራለን። ከፍታ እስከ ሀያ ጫማ መብረር ይችላል። በአስራ ስምንት ሺህ ጫማ ላይ ሆኖ የፈለገውን አይነት ታርጌት የማውቀል ማለት ነው። ሀያ አራት ሰዓት አየታየ ይችላል። የሰባት ባህል ድሮኖቻችን በተለይ ደግሞ በተካሄዱት ኢትዮጵያን የማዳት ዘመቻዎች ፍቱንነታቸው እጅግ የተረጋገጠ ጠላትን ዱቄት ያደረጉ ናቸው። ጀርባ አሳልፈው በጠላት ላይ ድንገተኝነትን ለማስረፍ የሚያስችል ተልዕኮ የሚፈጽሙ ናቸው። በሰማይ ላይ የሚታዩት የሚ 17 የትራንስፖርት ሄሊኮፕተሮች የቁርጥ ቀን ደራሾች ሲሆኑ እና የሚል ስምም በአየር ኃይሎች ዘንድ ተሰጥቷል። ሚ 17 ትራንስፖርት ሄሊኮፕተር popularly known for logistical transport and for deployment of the Boeing paratroopers. جائهني عيرا الحرمان نوم تهم قبيل لمعلوم بالأسري بمصر تعزيز أيضا carrying a national flag together with the Ethiopian Defense Force and Air Force. የአገራዊ የእውቀትና የቴክኖሎጂ ልህቀት ማዕከል ሆኖ የሀገራችንን የአየር ክልልና ስፔስ ከማንኛውም ጥቃት በአስተማማኝ ሁኔታ የሚጠብቅ የአየር ኃይልን መገንባት ራዕዩ የሆነው ጀግናው አየር ኃይላችን ሀገርን በማዳን የህልውና ዘመቻ አሸባሪውን ቡድን ድባቅ በመምታት ለሀገራችን ህልውና መረጋገጥ አንጸባራቂ ድሎችን ማስመዝገብ ችሏል። አመራርና አባላቱን ከላብ ጠብታ እስከ ህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ ጀግኖች ናቸውና ኢትዮጵያ ትኮራባቸዋለች። አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለጀግና ሀገራላቸው። በመቀጠል የዕለቱ ተመራቂዎች የሰልፍ ትርኢት የሚያቀርቡ ሲሆን ከኋላችን እንደምታዩት ከተለያዩ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የተውጣጡ ህፃናት ተማሪዎች ልዩ ልዩ ትርኢቶችን እያቀረቡልን ይገኛሉ። የኤር ፖሊስ ተመራቂ አባላትን የታታ ትርኢት የሚያሳዩ ይሆናል። በድጋሚ መልካም ቆይታ Thank you. my channel.